they are doing, people abuse him, and when they arrest, they abuse him, and their colleagues arrest them and torture them. They are tortured by their friends. Oh, I'm telling you, they are being tortured by their friends, but because of reverse psychology, you cannot understand it. bebabyekola fuma muhoozi tukusibe tukukoleko tocha oba enkovu baalina zodda oyinza okusanga oyo omusajja enkofu yali nazo kakwenza kakwenza nze muyina mu likodingi zange nyingi kakwenza yalaja nyawo yoge bani kyebankoze nkubuulidde mm. am not seeing kakwenza i can play tapes nekulumukaga ndakubako nga kakwenza mwali ti this one is is destroying a friend's image when two people are discussing tricks used by opposition on NRM people gwe mutwe wakawandika 2013 enaku z'omwezi abiri mu ttaano novemba yes. e, eh, bakayita how mbabas plotted his failed cu omutwe tricks that opposition uh, tricks used by opposition on nrm people anotandika ah, number one oba the first trick targeting and bashing the first family in a strategy to undermine the government they have targeted the president and members of the first family Their intention is to incite the population against the president and other members of the first family. Many people will recall that when one of the president's daughters was taken abroad to deliver her firstborn, the opposition picked on this and tried to incite Ugandans against the president. They cited the cost of the journey and other related expenses as enough to construct a fully fledged new maternity hospital for other mothers to deliver from. They argued that since the president has liberty to take members of his family abroad for treatment, this explains why Ugandan hospitals are in dire state. This is a lie because the NRM government has evidently invested heavily in the health sector, which, by the way, doesn't stop at health facilities, but cuts across other social sectors like clean water and a secure environment that permits establishment of private and affordable medical facilities around the country. It should be noted that, however good health facilities in the country can be, it doesn't stop someone from seeking medical attention elsewhere in the world. This happens even in countries with world class facilities, and it is so for a number of reasons. It can be by advice of a personal doctor, or like among Western Europe and Americans, out of a desire to name the baby after the city it is born in. And for the costs, it is obvious, no matter the amount. In Uganda, many medical cases are always referred abroad for, and the beneficiaries are not only Museveni's relatives. Sometimes medical attention abroad is necessitated by security or cultural concerns. Lady Sylvia Najinda had her delivery abroad. But why would it become strange for the Museveni family while not for the Kabaka family or even any other Ugandan? It is so because it is deliberately done to incite the population against the president. Number two, Museveni lives a luxurious life. When Uganda acquired a new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagancy. Um, um, uh, however, the president did not evade. The president did not invade the national coffers at night and took the money. And the aircraft acquired is a national asset. Its procurement was debated, evaluated, approved, and sanctioned by Parliament. However, the same parliamentarians who passed, approved this transaction, pretended in the public as if it was something strange to them. Number three, Museveni wastes money in international and domestic tours. Unlike kings who have the privilege of Okulabika, appearing to the people at their liberty, when one wants. President Museveni has a national duty of visiting all parts of Uganda. This explains why he is constitutionally required to make a State of the Nation address annually. How can he duly exercise this duty without visiting all parts of the country? Number four, the Muhoz Scare. When UPDF went to Congo and defeated both Konyi and ADF, those who had invested in these criminal groups turned their anger and frustration on the then Lieutenant Colonel Muhozi in order to undermine the mission. We had all nonsensical arguments such as the military option was not necessary and that negotiation with these criminal groups was the best option. But those advancing these arguments believed that the rebels, through peace talks, would find their way unto government and get their leaders political jobs. Ranks in the military and the government. This worked previously in both Obote and Lutua's government. UNLA was formed for a similar purpose that is, to unite all the fighting groups as a prize for peace. They also argued that Museveni was a selfish warmonger who risked other people's children because none of his was in UPDF. When Mohos joined the army, which they were demanding, they changed the tune that Museveni is favoring his son and preparing him for presidency. When Muhoz commanded a successful mission against Joseph Kony in DRC's Garamba National Park, it was described as a, a public relations exercise for the first son. That he wanted to attract that he wanted to attract newspaper attention and get political mileage in his crusade for the presidency. If it was done for public relations, it was not for his fault. For already he was the he was in the army and hence part of the attacking team. How can you score in a football how can you score in football when you are not part of the playing team? Those who demanded that Museveni should have a child in the army forced Muhoozi into UPDF and hence in the Garamba mission. Do funds score goals? If the argument was solely publicity, why could he not remain at the command center at Entebbe? The American general who commanded the raid on Bin Laden hideout was not in Pakistan. He was in Washington, thousands of miles away. 5. All our kids in Kampala belong to the first family. One day, a group of people came to me seeking my assistance in linking them to the president's daughters. The reason was that her agent, and agent is in quotes here, had taken money from them for rent in one of Kampala's buildings. I asked these people that if the building belonged to the president's daughter, who feared to identify with it in public, was it logical to see her? These people, for fear of for fear to identify with the building, was to conceal her ownership how then could the person who did not want people to know that the building was hers meet her future tenants? The truth was that the story was manufactured to link the building to the first family. What about Shimoni primary school plot? The opposition said it belongs to the first family who are super rich, and the super rich is also in quotes but have failed to develop it. How can a pregnant woman have a smaller belly? A rich family to fail to develop a plot they have grabbed? Then, what was the purpose of grabbing it? Reasonable people would, would say that the plot belongs to the first family because it is developing at a rate an ordinary person cannot manage, not vice versa. A rich man cannot fail to pay for his wife's maternity bills. Therefore, a rich family could not fail to develop the plot, and unless, and indeed, someone is just peddling lies. What amazes me is that they are accusing the president of preparing Mohoz for the presidency, but they forget that the president's accusers have already done so to their children. This reminds me of a Chiganda proverb that omwogezi musiru atenda byabanne. A foolish commentator talks about the mistakes of others, not his, in order to divert himself and others away from his own mistakes. As they accuse the president about his son, the accusers have meanwhile done the following. One, Ken Luchamzi's daughter, Susan Nampija, replaced his father in parliament when the IGG ordered him to leave the house for failure to submit his assets as required by the law Luchams had contributed to its making. Two, Okere Lutwa's son is a minister and was unanimously vetted by the Parliamentary Appointments Committee. Three, Obote's son in fighting to take over the is fighting to take over the party from Otunu. Four. Obote's widow Miria contested the presidency on the UPC card to replace her husband. Five. Lule's son Waswa Lule was recently in parliament. Six. When Dr. Semogerere sent his son to the US for further studies, he was not accompanied by other children from DP families that lost their relatives for supporting the party in the 80s at the hands of UPC agents. Kaloli Semugerere went alone in the US where he lives an opulent life. Therefore, the Mhoz care cannot work. There is no way the president can impose his son on the party without the consent of NRM supporters. However, Muhoz, like any other Ugandan, has the right to seek any office in Uganda, provided he fulfills the necessary constitutional requirements. katabukano wakawandiika mu mwezi ogwekumi nogumu omwaka 213 enaku zomwezi ali 25 kanzije katono tutandikirawo nafutamala emirundi ogitegedde mm. nti epulobulemu gyebalina bwekyebalina nedda tiimu yaabwe mm. boobe balina sente abala balina kubambwa kakati baba balina sente ate tebogera kuba bo batya okusuula obugagga bwaffe mm. obwabwe bufe kati ate balowooza nti bebatawadde bebajja obogere nze njogere bakube n'obuntu bwange nga temuyina kyemumpadde ndi musiru tosobola bogerera eh, awu kubanga bo anti akutte sente azirya yekka hmm. akutte sente azirya yekka kakati bali abo opposition babasinga one to speak for an organized group like NRM or government is not easy mm. because you must accept to carry excess baggage me i cannot carry excess baggage mm. nti i came up and condemned ogoba abantu mu kibuga n'okukola ki because for me i'm not going to run away sina bizimbe bweru nze abantu bandaba abo be bamuwagira ndidde yoki bampaki kye bampayo ndidde yoki akange ke nekoledde nako kagendere mu byabono sobola kula nabo nabakyawa nnyo mm. omuko yankyayisa ekintu hmm? omuko nalyokaga nti nja kubeera mwavu tibuli kasente kankona nabagaga nabagana ende mufukamisale kuba enyondo mumutwe nonono kunjagala kuli luddawo when I can buy even fuel. What? Mbunina kubera mgovernmenti ba joge. Ne president eh, ya kubamu. Mbunina kubera mgovernmenti ba kujoge. Wama leo kujoge. Bale kwa ofe, bakute ba kuobu tuwa. Ne president ya kubamu. Mbunina ya kuatobu kade kumi ya kukui. Hmm. Abana mbunina kubamu. Aba agundi basoma. Abani. President went. I had never seen him in 14 years. Mbunina went to the grave. Kukaburi ya apiriga. Mbunina kubamu na masasinga wali. Na asubi ze mtu wa gendo bako. Na you wait. when Museveni goes to Arua for a, a big function, they will write in the newspapers what has materialized for Apirika. Tell us. Muka Apirika rings me every time. Nabana Sivasoma. The manager Bariba Mwad. Kushi. President promised Apirika Sima mm. building Apirika ni Mwarua, Apirika ni Mwarua. Mm. Kati they will wait when he goes to Arua, when there is a big function. Monitor will write. Apirika. the promises of Museveni in appearing. Kubanga, yes, he acquired a saint. But not really, so what if it was Naduka? What duka? Naduka. President Yakusa, advisor. I have a job. Then, oh, what advisor? Nano, no good, Yakola. Then, if I can do a job, a colleague of a task, why did I go to school? And full figure. Yes, Ruby. And when I'm with a president, I'm just so well, I'm not going to be able to do it. For eight years, I'm at home. ekyeza mwatiwo waliwo yali andabyeyo ekyankwanzi e, we nkugambye ne muofisi baalabangamu for eight years naye ngaosasulwa jeyafue ako kaali kasiimo nabakolera nnyo ezo nti esalale era sisabangayo yaddalawo ensineeki amunoti anadvaisa nabakolera nenkoma ku kiri emyaka kumi nena nendaga ewaffe you must be under somebody's pants you must be nga gwe waliwaina sente gwembwa ogende obakolere watuga nti bakusenka ku media center ogende eri nga nkola yoki me oba mubukedde mu new vision kuchi ulira to mvuma na kumanyeza ogenda kankubolere sebo mm. kasi omukazi bamugoba mu material mary of bird ne bamutwala mu ddiiro is now a visitor bwe bamwijja mu ddiiro ne bamuteeka mu boys quarter is a samba boy with oh, a house guy. Mwiba hmm. mujayo, niba mutwala mifumbiro. Kati aba maze kufuka nsawe ya amanda na matoke. Kati aba nijide chimu, kumutwala mutoiba mupame. you go early, go early when you still have credibility. So you went early. The last, the last job I held in government was spokesperson of the president for 14 years. Radio 4 and Adam Natema, ngomukaya kala kuteka mwanda we yazengo lugosi. Natema, ndi wange netuli. Ayino kumalo kunjoga. Sente yazikuma. Kende mufuka amirire. Ayayayaya. Ay, ay. emmandu efukamira mutani wa mirundi oyinza okubinjaogeyezidangolinganenzigoba dangoling money when they are entering kampala were they followed by eh, emotoka ezekise sente nabo bazisanga wona bejezireko sente zabbangu naye tuyinza kudangolinga sente nzijanga nzirukaukamire mm, omukosebusebu eh, omuko eh, mara bring the, those tapes denounce them nolisi jomu yorere chankwanze tukende fena afukoni ze twajirira bidde muguru afukoni yes mwajirenga muli muguru ah, ah, nomuko ndo mpita wakuze nomuko ndio kanidango mane am i seeing money for the first time afukoni mwa in fact it was mwajirira binga muli nekatona it was an insult to dango mane bali kami ndisezo ze tukubanja zotu banja zizi to dango mane to come celebrating because you are dangling 3 billion take it away did you sell your cows Did you sell your cows? Public man. Oba this is public man. Zero msamkana mm-hmm. biri mm-hmm. chikumi mm-hmm. musa. Ati ya nyongera nyobu sungu na nyongera bulala. Don't you dango man. Chikumi. Nsonsuzi. Sebo liku nsonsuzi. Mama nukueleza. Amanya kune josi nzide. Di director da elephant film production. Just send over casting. Hmm. Di nomu hili hili tuwa uli. Sebo mbufunza. Kuna vumuvuza kwenyo. Hmm. Nawe seba adamu kongo. Kakati nzo chenda kalu kufuza mbuku kuna vumuvuza nti ddala ddala omukulembeze waffe pureezidenti takyayina buyinza kubanga bw'aba ntulaga nti omukulembeze wagwanga bayona agamba nti temukuba bantu enkeera ne bakeera ne babakuba katize kyemubuuza takyayina buyinza oba abuyina abali nnyo sebo ensonga eguse kyenkugamba kiri kimu a time is a directive takes time to be implemented But for me, it is not about the president. For me, it's about Mugosi. Because he's young, has contributed a lot to this country. Mm. I wouldn't like his name to be tainted. Okay. It is up to him to put up a songo team. Era, orona, orona, wulira, sente, nga baja, nga nanyini, saja, ziyola, kanakaino, utunga, kajakazi, ziyola, mbwe, mbwe, zikolida, we, chechatu, dusa. Hello. Habari kuuliza. Kale, kumenyeta uh, basajja abo kumenya bajoza. Mm. Bamenya nako sasa ku TV mbugo ogendo oyogere. Oyogere nga basa eh, sude. Oh. Basa sula TV. Eh, basa sula TV. Bobo balo kuogera okolo. Eh, kwetenda kwetenda kuteka sente mu mbali. Give me my budget. Ready for want me to work for you? Hello. Put me bring a budget. Sebo. Let's go to the computer. Hello. Wanjinyabo. Hello. mukulu adam wanji njabo webala okuwereza eggwanga n'obuganda webala ekuwuliriza omunyarwanda omugezi wandegeya anjabo mbadde nsaba okumwamitamala emirundi mulamusiza nnyo naye kye mbadde musaba nze njogera ekinnuma nga kiruma ne bannayuganda kubanga ye asobola otuusa oba oli awo okutuukirira mukama we bambi atugambire mukama we nti abaana abali mu makomera abaana abatulugunyizwa abaana abavunda abaana abataleetebwa mu makooti ng'emisango ne fayiro zaabwe nga zaabula mbadde nsaba kuba basobola omutuuki abasobola omugamba nti abo eggwanga liri bubi famire z'abantu ziri bubi abakyaba bagobye mu mayumba abaana tebagenze ku masomero nga gy'emiti emiti egy'eggwanga lino amugambe kubanga basobola bata abaana bali mu makomera bajje balabire efamire zaabwe ensi eribubi abantu basula bakaaba bakabulwa abaana baabwe bakabulwa famire zaabwe ekintu kimu etitekisututango nti abaana abo bagenda ne babalimba ne bakola rayoti ne babawa enkumi ttaano ne balemerayo naye kiri kyoyogedde tikwatise hmm. difference wasemogere yagenda yekka mm. wa bobi wine avumirira tribalism mm. yasimbawo mwanyine butambala egomba nasimbawo ne muganda we wana ekitegeeza politics is the same mm. kakati it is up to the, you, we must tackle this problem in three ways we must teach our, ch our children not to accept to be used mm. that's what i tell my children okay. those who listen they don't accept it to be lured into trouble. Mm. Kakati mwemuka ina nimuruhoza. Nti abana mwemwe bakubama inja. Nipo unone bintu. Police never kuata. That's one. Where I disagree with the government is on two issues. One, overstaying. Mm. Arrest me and charge me. As the law provides. Yes, as the law provides. 48 hours. Mm. But the problem now is, oyo omukyala nga wamugambye agenda simenye munyarwanda waawe mm. maama oyina lisiti y'abanuupu abatalabika era yusuwa mm. nti bali mumakomera kubanga ekyo nekyo museveni bakimuzanyamu natunulya nalweyiso neseka nalaba mumitingi gyenakugamba nti mm. museveni bamulimba nti abaana banuupu bagenda okwokya ekibuga bano nga banoonya sente nakwonoona muwoozi nalweyiso agamba ffe tubayina how many do you know nebwanika kyabazanyira do you know that Museveni can read the names of people in the Baba Techiro? Ah. Baga no bamule chakumachanga tebali iyo. This is a tricky situation. First of all, government should say, we have this number. Charge it with what? Why are you holding them? This should be the argument. If they committed an offense, if they did not commit an offense, if they committed and were misread, let them confess their sins and seek permission from endibaitani endijibaita gundi baina bwebajita because were not dealing with these people bagamba nga abasiramu abasiramu bakamaga abana babwe tebasomye abakite basomye naye toyinza genda nogamba omulamuzi tisebo nze nze mukazi wange ayina olubuto era bwe sibaawo sitajja kuzaala kuba sitalina sente omulamuzi ajja kubuuza why didn't you consider the plight of your wife before committing an offense abale uh, onagambye hey, eh, kungu kwe tulituwuliriza yes. uh, amu... it, it is a double aged sword, sword okay. tugamba abaana baffe baleme biyingiramuomwami malcom masiko bayingizamu hmm. nga bo baddu kasome kubaka mwami malcom masiko dan ono akulira kibiinakuba bagana obusasula enkyankomewo banze mbamanyi bagala mbeere mu gavumenti banjogeremunagidduka tuwuliziganye mubitamale ono ye mwami dan malcom masiko akulira kibiina kya national thinkers party agambye kungu kwetuli i am listening to mr tamale mirundi thank you so much for the wonderful talk show tamale is spot on on late colonel abiriga's family outcry and many other ugandans that uh, sacrificed for this regime to have it in uh, tamale should join the anti-nrm regime forces in the opposition to make his messages more relevant mm. uh, webale onagambye kungu kwetuli tugoberera omukuku nafutamale emirundi mundabire uh, he's always he's talk he always talks the truth and i really like him i tuned in here in jesse a studio ruzira chikombe webale onagambye kungu sebe webale kuweleza omukunavu yebale kujja ku radio 7 emasindi fenna tutumbudde tugoberera onagambye uh, mr kungu nze yuyiro julius orthodox namuŋŋoona mbuuza tamala emirundi lwaki atasharing okunoonyereza kwe n'ab'ebyokwerinda ono agambye kungu sebo webale kuweereza jambo amu raimo enakawuka webale alevi eyaru agambye mwami tamale emirundi webale kunnyonnyola bulungi obuzi bwa gavumenti ya nrm butannyonnyola bantu bintu nga bwe byali ne bwe biri kati naddala ku kye bayita tocha secondly abuuzizza ekibuuzo ekirungi nti kubagamba nti uh, baatulugunyizibwa Ah, nti batulugunyizibwa naye bannange mbuuza lwaki buli avaayo oku um, otuukirira ku kitebe atuukirira ku kitebe kya nupu lastly zo sente zatwala namboze zaake ne bobi wine ebweru okujjanjabibwa tezaali za gavumenti yelevi eyaru ah, kankuwa kadde kungu thanks for the show amseka ja uthman from kawanda i kindly request for Uh, Mr. Tamale Mirundi's phone number, okay. On Agambie, uh, good evening, Kungu, and Mr. Tamale Mirundi's a Ben Empata, Mkulu Tamale Mwagala Nyo, na ya nimbie mkubiaka kwenza. Simanyi wenewa yo kukozi somu vili gwange, nobulamu gwange, kuruwe vyo bufuzi. On Agambie, um, Mkulu Kungu ne Tamale Mirundi mwebale kutula, kutugula maso, kwendi kumukutu ntumbu the Radio 7, wanamu Apache District, insiga denga anzeva seke Dennis Mbagala Nyo. Nafe tukua gala nyo kuvamu apache. Um, Adam Kungu asked Mr. Tamale Mirundi that Kaguta's overstay in power has depleted everything in this country. I think it is better for him to retire. Justice delayed is justice denied. Courts have nothing to do with political prisoners. May okay. Uh, webale nnyo muganda wange okubanga ogoberera onagamba jambo sa uh, webale nze promota kenneth musasize kanyanya bahai road kweni ntumbudde radio 4 uh, kungu webale kuweereza uh, ffenna wano uh, kuludda olwekyankwanzi mujje baleke emirimu gye mutuusaako engalo mwebali kubeera nga ate musazeewo okulonda katonyezamwenda pal of africa fm deera olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi taano omwezi ogwokubiri omukukunavu Eh? awulire endala esaawa zino uh -huh. abayebuza bwebuza ate zirabagamba nti eh. abakola arrangement za radio tebamanyi uh mhm. -huh. kakati tolaba arrangement yaawe mm. tikusaawa emukoma ku saawa satu mhm. bonna babeera ne talk shows mm. kakati awo mhm. gwe sooka wepime eh. what if you make a talk show uh-huh. ngene ewedde eh. yes ne mwenna you are sharing the same eh. listeners abamu balikodinga uh-huh. abalaga nti eneriyani naddukayo uh -huh. eh. but if you make this arrangement mm. chikulamba nti nigeria mm. bwe balibolorizinga media mm. radio naki mm. bakuga nti amawulire mm. national news mm. ne presidential broadcast mm. oba address mm. byebyokka byebibeera mu radio zonna eh. nogikola nga yanjawulo kakati singa odya radio mm. ngaeno mm. nogitekako esawa yebirango byabafu abantu badduka Eh. abavuka tebagala babuulira byakufa <laughs> eh. biri ku radio ndala yabafu eyabakadde uh-huh. ekirango ekyabafu kitengaga kuno you must overcharge it mm. thats how media management is done mm. yes omukukunatikakati esaawa zino boga eh. nti olina gyowulira endala oba olimba oba olimba oba werimba wekka kati singa bajja ziwulya ku ttaanu nga tugenze egyo esembayo eyo okwira ku mukaaga <laughs> okubeerako abantu batera nti esimu zaffe enfu mm. oba ne babakwekaawo mm. nakubayo nagana naye bamuwulira ate social media yagenda nejja mm. ebatwafinga nekulagira ddala nekulagira ddaki ekitambula titoliiko newepimapimaena bagamba eh. ti abantu bano natandika okubakwata emyaka kumi egiise emyaka kumi egiiseagati akatambi ako nkakubye mhm. okubalaga efortise bakola mhm. okunoonya ebyuma byange mm. byuma byanonodde bujingo mhm. nalabira ddala abadde bamulwanyisa era i doubt mhm. obanga kesi eyeneddamu neproceding kubanga mm. tedi bagamba mulalu tebagala muleeta mu kooti kati ba tedi mulalu nga mazino bafumbire ekijulo nemukirya in two hours recognized tedis madines then the sympathize with the bujingo abadde naye ebbanga eddene jo bagenda ewa pasta uh-huh. pasta nbamugamba nti wayi tukubye essimu ya magistrate entebe mm-hmm. tukubye essimu ya dpp mm. tukubye essimu essimu zi government is withdrawing mm-hmm. in this case mm-hmm. kati sabaga nti akakasajja mukasonyiwe kani kamubirizi imabirizi yabaddeyo ne mu kooti wiiki eno nga yaga basaze mubeyiro gye baawa bugingo omulamuzi n'agugoba kagira lugumugumu atya bakagambye ako kafu tekabibeeranga namu bakapanishing eh. pasa yabagambye petitioner our petitioner is rutaro robert not him Eh. this is cavenger should be treated differently tebawa abanerutaro naye byuma nabakutte Mhm. bujingo yabatunulidde nagana ebintu ebyuma mu uganda mwebiri ebindeeta ne video pasito omu yamugaddabe kino ekifalisaayo mhm. the kingdom of god mhm. the church must be closed given to caretaker and bujingo should go but let me tell you if you had omutaolulimu obwavu if you had a pastor who was accused of homosexuality -hmm. but his church was not suspended mm -hmm. he remained a preacher mm -hmm. until the case was disposed of singa naye bamujimbirayo gwe baali bataddeko ogwa homosection ate nga kambabuulire nze nasoma divinity mm-hmm. kyesikwatagana nakyo kyeserengeramu kulaani eyo nedda era bwengisanga nombaga mugijeewo sigikwatako sinaitya nyo lwaki ogitya kulaani naye the bible yes. inoit ogimanyi bayibule katonda tasaanyangawo kintu lwabwenzi sooka olinde ate sodoma ne gomola baali ba seers therefo epasa mm-hmm. kuyinza akyusa obinga emuseers mm-hmm. is more dangerous mm-hmm. god punishes him more than obwenzi kikyogezaako tugirayo tamale oyogeredde mu ngeri olwaliiro we can use the, the, the, the, time we have now just to clear up the air and uh, Miss, you, you, you really had uh, something so itching you needed to ask and discuss with us. What is it particularly? Mm -hmm. Thank you very much. mentioned everybody over here for the contributions you have done for to, to, to make certain things happen. I'm very grateful that uh, amidst this trouble, we can still come together, solidify, and try the best level possible, the best means possible, the best means there is to settle some of the grievances that are really happening and trying to divide us completely. Personally, I've been condemned and blamed of several things that I've really not done, but the surface is exhibiting something very different. And I would like us to think, and think very deeply, that in the case of anything that you really don't like, please express it. Because it is high time we faced our worst fears to create a solution so we fear no more and have a particularly streamlined approach to each and every obstacles that we tend to have or that can be created by our adversaries. I'm very sorry to start with such an approach but it is also very important to tell you that we have been troubled by our own people. We have been hurt by our own people who seem to be sidelining with our resistances, with our troubling resistances. But they are still moving on and they still come around and, and smile with us. I have learned of several things when I talk to, to the principal. There are several things that we have discussed and they are leading to betrayal. Some of you people have been deliberately betraying us. We had several meetings and some of you people were deliberately recording and submitting a lot of information to His Excellency. It has been a bright shame. If I mean a bright shame, it means it is a bright shame. even the list of information we expected to link is in custody, is in possession of His Excellency. We have been grilled beyond repair, and I have to assure you the trouble is just the beginning for the fellowship. The Serene Fellowship, I'm telling you, the trouble is just the beginning. There are several cases we are getting charged of conspiracy of um, human, massive human rights abuse, trafficking, and things of the like. Oh, really, these are the cases in the brewery. They're being brewed right now. And the heat we have been sharing with the principal is directing to almost all the members of the fellowship. And who did this? It was an internal contradiction. I no longer want to believe that it is Tamara Mirunda who's recording. Somebody is recording from inside and distributing this information to the president and to people like Tamara Mirunda. And at least I'm trying to get exactly who the people involved were. Because when I listened to some of the tapes, we were in a very, very, very secretive place. But we are four people. But it captured only discussing business. What happened to the rest? It means the two members seem to be part of it. It is very unfortunate that the two individuals currently, one is in the United States, one left for UK. But that is the reality I got from the whole, the whole thing. Now, this claim of Tamarim saying that I recorded this, this, this, and that seems not true. According to my observation, it seems there is somebody who records from within us and delivers the recorded clips to this man. I'm very sorry if I'm straying. Please don't raise your hand. First, wait for me to complete my submission. Then we shall see how to discuss. We have been troubled for so long. I looked at a mountain of, of, of, of CDs, many of which had been transferred to a digital storage we are really in deep shit, this I'm telling you. There is literally nothing of a conspiracy that has not been recorded. I had several things regarding the Rural Electrification Authority. I had a lot with the Financial Intelligence Authority. I also had a lot from, from the Ministry of Education and the Sports. I had a lot from the COVID-19 national task force. It was really a lot of information. So deliberately, all my involvements have been exposed to the principal. Now my chances of being appointed back to cabinet are very minimal. Looking at the closing statement that was said, that please, if you're such a person, what kind of public office do you think you can serve apart from being a member of parliament? You go. When you get the right answer, Contact me, then I tell you what to do. So if such a thing really happened, what else cannot happen? I'm very sorry, but I'm also disappointed with our members from within, those we have shared the road, those I could even accommodate at my, at, at, at my suit. My suit became a meeting place, but everything was just in my location. Every meeting that I heard in my location. In 2019, it is on record. His Excellency has it all. So I'm left with no secret. I'm totally naked. And that is what I am, really. Regarding the same people we have worked with for all this time, I'm now stripped naked completely with no respect, with no dignity. was calling me. My cousin was calling me. That you know what? This and this is happening. Hmm? Somebody has called me that you are sending assailants, free assailants, and they're on motorbikes, and they're going to kill, they're going to, to, to, com to, to, to commit some crime. Really, I'm not that kind of person. Can somebody speak up loudly? Should I go to the media center and talk to the nation that I can't do that? Really? That is the trouble we are faced currently. I'm sorry, I'm not going to speak anymore. Thank you very much.